Таня, ты как-то держи уже, как Руся, или я даже не знаю. Да, вот О! Я, снимаю видео. Вы, вот, вы выдрючиваетесь, а я видео снимаю в этот момент. Э, я имею в виду, Юра, ну, в чем... Сюда, Получилось. А, я это опубликую, и это будет, в принципе, в Фейсбуке. Вот, не ходи на траву. Вот трава, не ходи на траву. И вот эту траву тоже не ходить. А? Один раз тормозил от сосны. Да, на таком склоне ты не остановишься. Я катился, пару раз было вот как с вершины до низу, блядь, причем после еще пытался объелки затормозить. Я попыталась, думала, блядь, в Фейсбуке сделать этот э, эфир. И что? Не подключился он, и мне конфетку кидал. Закусить. Зачем ты закусил? Ну, ну, Так села, да? Пиши. Только пиши. Да. Вообще секунды. Даже минута не прошла. Я там все как красиво. Все. Ой.